eu sinto sempre as irregularidades do terreno. Chama-se o tal tato. Tanto como na vida como atleta, é importante trabalhar o equilíbrio. Se tivermos o equilíbrio trabalhado, ajuda na orientação Chamo-me Nuno Alves, pratico atletismo desde os 20 anos de idade. Sou atleta de meio fundo, faço 1500 e 5000 metros. Já ganhei 18 medalhas internacionais. Participei em três Jogos Paralímpicos, Sydney, Atenas e Pequim. levanto-me todos os dias às 6 da manhã. Começo a treinar antes das 8 para depois ir trabalhar. Faço uma média de 100 km por semana, cerca de 500 por mês e um pouco mais de 5 mil por ano. Sou atleta de classe T11. Sou portador de cegueira total. O atletismo é um desporto individual. No meu caso, é um trabalho claramente de equipa, porque é necessário um atleta guia. A minha relação com os atletas guias é especial. Baseia-se na confiança que eu tenho que ter nele. Passamos imensas horas juntos, que são uma relação de alguma amizade é que pode trazer um ambiente saudável e uns bons resultados. Jogos Paralímpicos é de facto o momento mais esperado da carreira de um atleta. É aquele momento onde todos querem estar. Eu espero que em Londres o nível vai ser elevado, talvez o melhor nível de sempre. Quando eu faço uma competição e estou de veras concentrado, não ouço mesmo nada, uh, não ouço espectadores, não ouço, não ouço nada, só ouço atleta guia e os adversários. Na minha cabeça eu vou para aquela competição para ganhar. Enquanto não cortar a meta, vou sempre com essa crença. a é um determinado ponto da, da minha vida eu acreditava que estava tudo perdido e, na verdade, através do desporto verifiquei que ainda há um muito mais além.